tambay, biruin nyo, pagkagising nyo, kakain kayo. Tapos? Pagkakain nyo, lalabas kayo ng bahay, makikipagkwentuhan kayo. Tapos? Sisiraan nyo yung mga tao, wala namang ginagawa sa inyo. Hmm. Pag nagutom ka, pagdating ng Itbulaga, kakain ka na naman. Oo, oh, pagkakain. Lalabas ka na naman. Oo, oh, tapos? Pero nagdaan, sisiraan mo na naman yan. Pagdating ng hapon. Matutulog ka muna, matutulog muna po ng tanghali. Oo. Oh. Para pagising po, merienda na. <laughs> Tapos po kakain na naman. Oh. Hanggang kailan ka magiging tambay? Huwag mo po tatanungin niyo hanggang mamatay po ako gusto ko maging tambay. Mahirap po pagdating ng gabi, maliligo ka tapos makikipag-inuman ka. Habang nakipag-inuman? Habang nakikipag-inuman ka, pag may nagdaan siya, siraan mo na naman. I don't wanna say anything